こんにちは、粟田洋介です。今日はインクジェットプリンターでクリスマスカードを作っていきます。今日使うのは、はがき台の紙2枚。これに絵を描いていきます。あとは A4 の剣と1枚で2枚のカードができます。で、はがき台の紙に絵を描くんですが、使用するのが 色鉛筆です私はインクジェットで印刷するときは色鉛筆を使うことにしているんですがその理由はちょっと後で説明しますなんか今持ってる色鉛筆はなぜかこの色だけですなのでちょっと工夫して色付けしていこうと思いますそれから色を塗る前に線で絵を描こうと思うんですが線画にはこのゲルペンというものを使いますでは早速絵を描いていきます さて、色鉛筆で色を塗り始めたんですけど、数ある画材の中からなぜ色鉛筆を選んだかというと、多分絵を描いてて、色にこだわりのある方だったら、自分の作品を印刷した時に、自分の作品のオリジナルの色と、印刷の色の違いがすごく気になると思います。それでもちろんのこと自分のオリジナルの作品の色の方が印刷された色よりもいいので不満に思うことが多いと思います 自宅のインクジェットプリンターで印刷した時も業者さんに印刷していただいた時も 色っていうのが同じに出てくるわけないんですよねなぜなら絵の具の顔料とその印刷のインクの顔料が違うので同じ色は出ないし肉眼で見た絶妙な色合わせとスキャンした時に出てくる色合わせは同じじゃないしまあ他にも理由があると思うんですけどいろいろな意味で印刷で全く同じ色を出すっていうのはほぼ不可能だと思いますでこれ私の場合なんですけど絵の具とかの作品を印刷しちゃうと満足いく色が印刷で出てくることがないんですけど色鉛筆の場合 場合は印刷機でやった方が濃く出てきて、まあ、そっちの方がいいかどうかわからないんですけどなんか出てきた時にまあこのインクジェットの色もまあいいなって思えるんですよねなので私は家で印刷するために描く絵は色鉛筆で描くことが多いですなんですけど、これ私の場合ということで、色鉛筆で描いたところで、印刷して出てきたものが気に食わないという方もいらっしゃるかもしれないと思うので、そこら辺はご了承ください。 ということで、ちょっと色鉛筆で着色を続けていきます。 ちょっと鉛筆削りも見当たらず、こんな感じの鉛筆で塗ったので、ちょっと塗りづらかったんですけど、まあいいとしましょう。で、もう一枚の紙にも絵を描いていきます。thank you で、今描いた絵をスキャンして、それでプリントしていきます。 で、こっちがインクジェットで、こっちが色鉛筆で描いた方の絵です。ちょっとこれフォトショップで加工したりして濃くなっているんですけど、これ見てどっちがいいかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、私の場合はまあどっちもいいかなと思うんですけど、ちょっと濃くなってるってことで、これもいいかなって感じで、だからインクジェットの時は色鉛筆を使います。で、こっち裏側ですね。これがオリジナルの色鉛筆原価ですね。これがインクジェットの方です。なんかグリーンが汚い色になっちゃったんですけど、 まあしょうがないかなって感じですねでこれをこんな感じで折ってでこれが表でこっちが中身って感じのカードが出来上がりました